किसी टाइम भी कोई भी हादसा हो सकता है बहुत ज़्यादा लीकेज हो रही है गैस की एलपीजी गैस ये देखें शाहरा मोड़ पे शेल वाला पेट्रोल पंप ये देखें और ये देखें